Отряд «Спарта» сегодня занимался утилизацией снарядов украинской армии, выпущенных по городу Инакиево. Все снаряды были собраны отрядами МЧС на мирных улицах города, вдали от линии соприкосновения. Проверив дорогу на предмет минирования, командир дает разрешение двигаться дальше. Какие применять нельзя? Вообще нельзя применять по мирным населению. Не, ну понятно. Вот это вот кассетные. Запрещены, которые, конечно. Кассетные бомбы, да. Противопехотные, они тоже, кстати, очень опасны. Ну, вот эти фугасные. Что? Фугасные вот эти на парашютах сбрасываются. Так пух а, вылетает и на парашютике опускается. Сейчас здесь на полигоне будет производиться ликвидация снарядов, собранными МЧС на улицах города Янакиева. Этот город находится в 50 километрах отсюда свезены 152-180 э, миллиметровые снаряды, также один снаряд э, от урагана. Собрано это все, повторюсь, на мирных улицах города. И сейчас э, саперы готовятся к ликвидации всего этого арсенала. Я же выразился, я же. Ну, это что, осколочный что? Не трогай. Не трогай. Мирных улиц. Мирных улиц я вчера спрашивал у МЧС припас. Это мое просто. Личное, блядь. Подарок. Саперы закладывают снаряды в воронку, образованную от прошлых утилизаций подарков украинской армии. Видишь, вот это, короче, оторвет, короче, ногу. Ну, блин, чердак тоже поломает, блядь, как нахуй. Такие острые, все такие, короче, острые становятся эти осколки. У нас есть 300 секунд на отход. Но так как снаряды могут сдетонировать досрочно, нам надо убраться побыстрее с места подрыва. Пять минут, отсчет! Давай, давай! Дуй! А куда? В яму влетели, да? В яму? Да, я думал, этот мост вылетел. Разлет осколков от взрыва превысил более 100 метров. И это при том, что снаряды были в яме. Легко представить, что происходит при детонации этих подарков на улице, где горожане не скрыты от поражающих элементов. Красота! Столб дыма поднялся на десятки метров. После подрыва рядом с воронкой мы нашли остатки вот этого снаряда. Козлы вонючие. Видишь детей, чем убивают? Он начинен поражающими элементами, которые запрещены к применению Женевской конвенции. Но эти снаряды применяются для обстрела мирных кварталов. Вопрос о правомощности применения подобных боеприпасов остается без ответа со стороны киевских властей и наблюдателей международных организаций. Андрей Филатов для Фонда помощи Новороссии, Донецк.